dan minyaknya direbus sampai matang dengan air 1,5 liter. Air rebusan ayam disimpan dan dipakai untuk mencampur nasi tim dan kuah ayam untuk menemani makan.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 pakai jamur kita kasih tanda jamur di atasnya biar tahu tambahkan air kuah 100 ml atau 14 sendok makan